El hijo y el papá. Sí. Amigos sin par. Así los dos van a triunfar. Siempre son la gran sensación. Buscando diversión. Diversión. Vengan con Goofy y ya no querrán marcharse. Vengan con Goofy. Y podrán, muchos se reirán. diversión. La tropa Coffee, lo mejor en este mundo. La tropa a reír cada segundo. Por eso pongan atención, Una a la diversión. Vengan con Coffee.